Hello. Hello. Wangi Silva. Omulangira Nakibinge. Wangi Silva. Uh, ziri saawa nnya n'eddakiika kumi na musanvu e Uganda. Wasuze otya mukama wange? Jende sebo wasuze otya sebo? Ah, banno ddala. Wangi sebo. Ye banno ddala. Ab'omukutu ogutambulirako ensonga aza Buganda. ffe aba online medias uganda ate tukuddidde olunaku luno olwokutaano lwaki mwayita bange mbubanno ddala nga mutemu nabagamba mutemubeera na appointment mugwa bugwi oli ali ku bibye nemukuba essimu ah, ah, manyi lwaki kikola bwe tutyo abantu abamu balowooza ebintu bino osoma bisome mm-hmm, ofe katukugwire abantu tubalage nti gwe saawa bina oba mwetegefu Ah, nabagamba nti ne wenandibadde nga mbisoma naye nga nsobola obituusa eri abo bannaffe hmm. kali nokusoma sisitan naye nenga nti abalowooza hmm. nabo tebaaliwuliriza emikutu gino baali badde bagenda mazi n'okusoma ebitabo hmm. ate baali badde bayambako n'abo ababinoonya babinoonya bambi kyo bangi bakola ki babinoonya naye bakiŋŋamba nti nno ah, endowooza eyo bagijemu Hmm. naye ngamba nti omuntu omugaako nti owaayo naye oba oli bize ane wetwewaayo okuwa abantu obudde tugende mumaaso n'ensonga ate naawe era nkwebaza wadde okuvaayo nalabyeko omanyi nera abaana abalenzi abali ku social media ezo mm. bampitamu mu comment ezimu mm. nawe nenkwebaza nti abantu baffe okugeza maaso nobazibula amaaso mm. so tulina kukwatiza wamu mm. naye nze obudde mba nina butono banansaasira nnyo nnyo nnyo mba na butono naye nga nawe nkwebaza mm. n'abawuliriza abo bonna hmm. bonna bonna bonna bonna mu nsonga eyo esebo Ah, waliwo abantu bangi bantumye okwebaza ah, nga bakusiima olwo ebirungi byokoze hmm. waliwo omwami bamuyita joseph lule kawooya kasumba oyo ali kanada ah, abeera abeera abeera mukulu wange ye eh, aha wange ye ntu yeyawasa omumbejja yeyawasa omumbejja ali canada toronto ntusiza obubaka bwange eri omukulu oyo hmm. omugambye nti omulangira yeebaza nnyo nnyo okulaba nti wali gaana omumbejja hmm. oba nze naga nti fe newetuba nga maama si omu taata yomu abambejja n'abalanga tuli ba luganda hmm, okuba nti yasobola okuliraana omumbejja hmm. ate mukulu kasijja omuŋambire bwabanga yaŋambire yekawooya eh. abeera muzukulu wa kasujja eh. e canada aveeyo ajja atabula eddagala abantu emisijja gitutta mu buganda ne mu uganda yonna ajja atabula eddagala kubanga eyoempewo bagirina bazzukulu lwakasujja ebusujja era nga nkubira nkubiriza abantu bonna n'okubategeeza mm. Uh, siri wa business mm. naye omuntu yenna ngaava mu kika ekyengeye mm. nakugamba nti nze habu mutambuliza ddala era gye buvuddeko jjukira nebaza nnyo bannaffe abaisiraamu mm. abaavaayo okulaba nti bagezaka abaisiraamu olw'enzikiriza yaabwe n'okwagala kwabwe eri abantu nobu abamu baavayo nnyo okulaba nti nno bagezaako okutunda eddagala eryo lya habbu mm. era wendaba nnyo obulango bwe basinga okuba nti balirimu mm. nye tujja kusaba ne mukulu kasujja kubanga eddagala linogebwa mpewo ate ye mukulu kasujja lwaki ngambye nti obwengeri yenna bwaba atunda eddagala lyomusujja nange nsobola oddigula hmm. kubanga mmanyi nti ekyo kyannono okuva gye bali hmm. mu kika kyabwe banozi baddagala era bannayuganda bonna mbakubiriza bwowuliranga nti waliwo owengeri awo nebwoba ogenza eddigula nga lyamusujja hmm. buuza wangeye babagambanga nti wangeye ne banno baleete bano bagweye kuwengeyo oyo kale omwami oh, mbadde ngamba tijyali aveeyo chetuganye obasa yosanga jatambulize emirimu gi mm. Ah. nebi bantu betuyetaga kubanga babeera banki zonnyo mm. era obusobozi mba mmanyi nti buli wange ye yenna eyempewo ebeera mu kika kyabwe tesosola ebaba basobola okuba nti basobola okukola eddagala mm. nsaba onyambe nnyo mulangira okakasa ekyo kyoyogedde nti abenge kyeka uh, bawonya si kirabika hmm. naye nga bawonya omwami uh, ono joseph lekawooya kasumba yakola eddagala bayita lopa free medicine ero liwonya musujja mukama wange akale nze mbadde sinaba kitegeera naye nze njagadde ntegeeza abantu hmm. nze mwebazaako ekintu kimu okuba nti uh, bw'aba ali bumu ne mwannyinaze omumbijja yeebale mukuuma tajjanga hmm. okunduzira ne wabaze mu uganda hmm. asuubira okujja ndoozanga mugw'omunaana awo lwanaabazze njamuwaaye akaapa mm. akamwanyinazi mm. oba nakawaye nga mmwe bazikuuma mwanyinazi mm. kubanga tekisangika abantu abo bazibu nnyo mm. osiŋanangawo musa omwami ngaoyo ngaasobodde okuliraana omumbejja mm. fe tumanye emize gyabanyinaffe balimu kali nti balirana baliraane mm. kale omuwanga ekitiibwa naye nange kankutume kubana nga onsumbuwa nnyo wadde kale gebuvuddeko mbadde manye nti onsumbuwa naye ndabye nti abantu bajjamu okuyiga mm. njagala onoonyeze omwa oba lye erinnya lye ana kai kai bwe yulitu ana kai na kai ya siroza nti nakai ya maibu ya wanaka nenzi nalabi ana kai mm. ubaja jau wa chitarugu bazi kamurubiri ni yaga ama tibutanga masiru gajia mm. aba tibafu nanga chikacha hata buka mm. sufu ubeo nkula ya muanga foundation wa muanga tu foundation mm. omano ya jitu muyambi tutunyumiru wabika kutabuka ebika vino kubiru obumu echa vino kubiru obumu ekyalinga eh, eh, foundation emwanga eh, weeri mwanga t foundation weeri mm. twagala nnyo enju okubeera obumu mm. ebiko okubeera obumu fe ebigendererwa byaffe mm. era newawuli oluyimba lw'omuyimbi odi lwenagambako omuyimbi pawulo kafeero yayita ab'enju agaba musaayi gwange mujangu tuogere era n'agamba nti bino byetulina bitumalira ddala temusombanga ebiri twetiba abantubaffe bonna mu buganda oyo omwana mumunoonyi ana kaayi oyo yenja musisinkana Hmm. naye bwabajja anyambe nyo obeera balina omusika yadda mu bigere mu luganda lwabantu bakaswa banakabalagere hmm. babaita basika naye nze njagala eh, yadda mu bigere byoyo omugenzi hmm. eh, gwenjagala ne anakayi bajje bwe babeera bali bumu nga bakwatagana neyadda mu bigere byoyo omugenzi bajje tubabuulire ekyokukola balabe nti entalo ziggwawo mu famire oba mu nyumba yaabe oba mukika Mm. Eh, kati kizibuda nanyi kutumye mkamange mm, mfunye tudamu kumkubira simu mkamange ngenda fuwa kula anga mnonya bwato tusawu baka bwa mkodomi wange wangambi rinyari yaani abamu ah, hita joseph lule kawoya kasumba abamu hita buisi li rinyari bie rinyari joseph lule kawoya omukuru mm. lule kawoya kasumba ero mkuru oyo ah, ya gambi agenda tuteka musente okulaba nga otuusa abantu okulaba nga osomesa abantu ebikwatagana n'obuganda eh, ekyokijja eh, kuba kirungi kubanga nze nabagamba gye buvuddeko hmm. abali mu kisinde ekyobumuzaŋŋanda hmm. oba ekyokuzza eŋoma nzenyaniriza buli omwajje hmm. ekirungi nti nno bwabeera nga kasijja avuddeyo tukyaliwo abasobolera ddala okutegeera ebintu ebyo nga webyatambulanga mm. eh, bakyalina tuli wetuli omwanga foundation abantu bali bana naye tutegeera buli kimu wekyabeeranga kale obubaka bwange abawuliza banansonyiwa okusookera mu bubaka obwo omukyala omulungi ennyo mm. ah, namboga debula namunsi mutumiddebo gyali mm. ah, n'ekirala okwebaza abantu bamwe bonna bonna abawuliriza eh, kambakumenyere tulyoke tutandike mulangira waliwo hirale semusu Ah, waliwo edison best waliwo hamani bikirwa waliwo wamala wamala waliwo livingstone muwonge bali bweru waliwo sala matovu waliwo jose jozi waliwo astin nature waliwo bibu miro oyo yakwagala nnyo waliwo omwami bamuyita chris kibs sembatya oyo ali london wembaserabidde waliwo omwami bamuyita kimbugwe michael waliwo omwami bamuyita dalia namagembe waliwo bamuyita nabukenya florence bangi waliwo omwami uh, omwami bamuyita refrani waliwo omwami bamuyita eric chamber bangi bo bagezezako bangi naye na ngaovudde ku mukoli obwekika obali abaana begambye uh, ana mm. uh, abaana ba ani ana ngaomusino yadda mbigere byoyo omwami mm. Ah, waliwo n'oyo omukyala oyo nyamwetaaga ah, nekumuwulizaako kulya naye ekyokkola namatovu nalubega nalubega oba oba namatovu oba fatuma fatuma mm. waliwo yanali naye n'omukyala owengabi hmm. oba namatovu namatovu eh, ngenda munoonya eh, namatovu namatovu ya kakati hmm. ah, oyo naye njamubulira ekyokkola Eh, waliwo n'omumbejja akuliko ennyo bamuyita omumbejja nakajugo kiza oyo ye tomwogera nakago makula meereere nze nyumirwa nnyo ng'abambejja n'abalangira bavuddeyo kubanga fe ekizibu kyaffe tetulwanagana na mayega fe tetulwanagana na kabaka mutebi tetulwanagana na batudde emmengo twogera ekigambo kino ekikozesebwa bwetuba tubalaze omusingi gwakyo gye buvuddeko nayogera ku nyumba emiryango mwenda mhm. ekigambo ekikozesebwa ekiyitibwa ekyebyobuwangwa nenono ffe tubagamba ye constitution yaffe mhm. abalangira n'abambejja n'abantu ba buganda n'abaganda mhm. kati ffe ekigendeerwa kyaffe wekiba nga eh, tubagamba nti omuba mwogera ku kigambo kino abatudde emmengo bya buwangwa nannono lwaki mukoma kukyogera nga tulina abakulu b'ebika tulina ab'obusolya tulina abataka tuina mm. abakulu b'amasaza juzi mm. nebaza omukulu sekiboobo era nebabulya ki kyeyakola kati ekizibu kyaffe tekirigamba tetulwaniya kifo kya mukulu mayega tetugamba nti mukulu mayega ffe tino nagamba nti nze sirina lutalo nabatudde emmengo mm. naye bakole bino ate bwenvayo nenjogera ku ttaka mukulu mayega nsaba nnyo nti atunule bino abiwulya kubanga olwo yaŋamba ejuza ine gyanukulamu yayanukula mwami gasumba nayanukula mwami tamale mirundi oba nempulira bagamba nepengepenge mm, kitegeeza nebyo njogera kolaki abiwulira basobola okuwulira ebyabali era yebalira n'abiwuliriza mu kisenge tusaba azibuka amaaso era azuukuke hmm. abuuze kiwalabye mali ddala zino embuga zatundibwa hmm. kubakati ate nane kyenawulidde kikyali mu lugambo hmm. naye bwenaaba nga nsabye jajjange mwanga ajja kintegeeza ekiro kyolwaleero oba obudde bwonna kubanga bwenawulidde nti nettaka lyemulungu mu lugambo nti lyatundiddwa tebamanyi lwaki kabaka mwanga yakuba olubirirwe emunyonyo mulungu kitegeeza ki mulungu omusambwa mulungu tebamanyi lwaki omulangira dawudi kyo yakuba olubiri emunyonyo mm. omusambu ogwo mulungu gutambula n'omusambu amawanga era amawanga obugukiro bwagwo gwavanga esese gwaggukirangaawo ewona omukulu wava muno we yazimba mm. kuba olubereberera ettaka lyali lyamulangira baana ba lumaama olumaama yali mulangira mutabanyi wa jajjaffe omulangira dawudi cwa mm. kakati ebifo bino byatuumibwanga amannya nga bwenna gye buvuddeko gwe nabategeezaako ku nsozi ezaaviira ddala esese ye ensozi ezo tetwazimalayo bulungi abantu baagala nnyo kale okuziddamu ng'otazitegeera oba abantu kubanga tebagamba sinzira mu komenti z'abantu ne bagamba owaayo mulangira waliwo ekyabuzeemu waliwo ekyabuzeemu manyi ffe tuliwo okusomesa ah, kyova olaba kombinathon yange bajagala nnyo eya online medias uganda neomulangira nakibinge nti ffe mm. twavaayo okusomesa tetulina ntalo na muntu yenna ah, eh, eh, eh, nedda bwe kiba nentalo tuzisobola naye hmm. nga si byebigendererwa byaffe hmm. fe tulina kulungamya hmm. kati banaffe abatudde nabo benyininyini abawuliriza abaffe nabagamba jjuzi nti abakulu b'ebika mu bika baabwe bankizo nnyo era ekitiibwa kyabwe kyanjawulo nnyo nabo benyini bazuukuke baddemu bakulu b'ebika bage nti bannaayi tuli ku ki mu abakulu b'ebika mhm. ettaka lyaffe lye twafuna ng'ekika kino bwekiti liri luddawa era mufuddeyo ddigoberera mufuddeyo ddikubaffe tubalaze nti ne ebika bikoze eki mhm. ettaka litundiddwa mhm. ettaka liweddewo kati bo nabo benyini abawuliriza abaffe sibagamba nti bekalakaase naye waliwo besuulemu julumi bagambe nti banee mutubuulire woba oli wakiko osobola okubanja ettaka lyammwe ate lwakimamaowo oliomu mukika bangi nakubuulira ku lusozi kkungu Hmm. olwabintu iwo ekikatereke tekiriiwo migaddenkubula ku lusozi migadde olwabulukavi kungu kibali kyaddondo hmm. nenkubula ku lusozi ensumba eh, abempeeneezo ensozi nenkugamba zaviiranga ddala ddala ddala ddala sese hmm. era zasengoka kuvawa sisi kati abawuliriza baffe bonna hmm. mbakubiriza bannange bannange ah, baganda bannange bannayuganda bannange mikwano gyange tudde mu bika oba omukulu w'ekika ave yatubulira amazima teyafuna kuluŋŋamizibwa kutuufu kyayinza somesa bazzukulu be olw'obuvu bw'ekika kindo ba teyakitegeera nga bwe nabagamba nti ebika bino abaaliwo abakulu b'ebika mu biro eby'edda hmm. baatuulangako empewo era omukulu w'ekika bwe yavangayo oba ng'avudde mu bulamu bw'ensi ni waliwo amuddidde mu bigere hmm. empewo ezo zaabuuliranga zagendanga zigoberera kika bati wabeerawo abakulu b'ebika muleke kutiriira bajjajjamwe nabujjajja bwemmwe okusinza kulimba olwaffe tetulimba olw'ekitiibwa kya buganda hmm. muveeyo mujje mu mwanga mm. oba mutwebuuze ku mwanga to foundation twabagamba mulina mukyalina omukisa ti wetuli abasa okutegeera embiri ezo wezabeeranga mhm. kati ensozi nzikubuulidde wezabeeranga bajje tubawabule bajje tulungamye ebyasoba byasoba naye omukulu w'ekika muli bankizo mulina okutegeera amaanyi gammwe mulina okutegeera obuvu bwammwe mubuulire abazzukulu ekyokukola mhm. bwekiba nga kika kibaddewo nga tebamanyi kikyebalina kugoberera mwanga tu foundation nja kusaba nuzaguwa gogo chikola ogule ofune laptop mm. laptop nga bbiri mm. zijja kumala okuba nti nze abawandiisi nja bafuna abaana mm. bagambe bawandiike obutabo obwo obuvu bw'ebika byaffe byonna tujjaga tuwandika ku mpologoma yuka tuwandike ku mamba yuka nda tuyinza okola obutabo nga kiraga obuvu bw'ebika amaanyi g'ebika mm -hmm. ensozi z'ebika ezo ettaka ly'ebika embuga za byakolanga mulimu ki Mm. nga mm. tubibaleetera mu butabo abazzukulu nebabufuna kati nga mwami kasujja omwami olwani omuzukulu wa kasujja ali e canada bano abali ebungereza mm. nabo n'abaana baabwe gye bali eyo gye bakulidde oba gye babazaalidde ne bafuna ku mukisa ogusoma ebintu ebyo kubanga kino nkibakakasa mubeere abagumu era mubeere balamu mukuume obutambi buno abaana bammwe balituka ekiseera nga balina okudda ewaka ewammwe wabeera wammwe Mm. naye balijja bamanyi nki muleke kuleka baana bamwe omuzadde yenna yenna kasituva mu bulamu bwensi eno mm. ngaomwana wo tomulambikidde ensonga zino oba omulese mu bulamu bwansobi mm. kibi nnyo okufumaa n'omuleka mu bulamu obwensobi gaffe bekyeyima nti tetwagala kusigala mu bulamu bwansobi omwana abulako watandikira empowoza ekikanezemubanja tayina kuba gwe tewamuteerawo musingi guno tewalambika bulungi bintu bino nga bayina bikola bannange tubabuulira ebintu bino muzuukuke so ffe tetulina ntalo nabantu muzuubuke mudde abaana mubalage obufu bwabwe so kati laptop ezinaaba zifunikiddwa nga bbiri mwanga hmm. tujja kuwandiika nakkiriza abantu abakulembeze mu bika abatafuna kulungamizibwa kuno abatabimanyi bafune obutabu obwo ate bongere okusomesa abazzukulu hmm. naye waliwo obwengeye nkawoeyakasowengeye eyaŋŋambye nti owekika yaseerya naye baagala kuteekako mutabanyi we bannange hmm. mbadde mbasaba nemmengo yenyini erina kooti yakisekwa hmm. ife tetuyingira mu nsonga za kulonda bakulu ba kika ezo ziba tezitukwatako ebika bino byabeeranga n'okulungamizibwa hmm. naye ffe tusobola okusomesa nga bwemaga nti bwe kiba nga ab'ekika ensengo eno tebagitegeera oba aliwo nga tagitegeera osinza ku myaka gye babeera bamuddizaako mu bigere bya kitaawe hmm. tusobola omulambikira ensonga zino naye okulonda okulonda okulonda omukulu w'ekika oba onaaseeridde avuddewo oba afudde ekyo ffe nga ffe oba ngaanze ffe tukiyingiramu kubanga buli kika basinzira ku kyokulonda omukulu w'ekika buli kika kirina ennono yaakyo n'obulombolombo bwakyo kyenakugamba jjuuzi nti mengwe ne bwe yandibadde nga sente ezeesigalizza hmm. naye nga bayise mu luli olulangira ne tubalambikire nje balina okuzimba ennyumba eno muzibwazalampanga hmm. kubanga oli olwamala ogizimba mu lukumi lunaana ataano mu ebiri n'akugamba nti n'agituma muzibwazalampanga nti kabaka yempanga hmm. abalala bonna nsenyisenyi Hmm. n'omulongo we bakumba namulamu tosobola tegeera nono yalulyo olulangira nga bakabaka bagalamidde mu nyumba eyo nga tewebuuzizza kuba naabenkiza abaliko empewo ve mu bano bugandika nkukute noono tulye tugabane tubbe lagamba ti ffe twasaba miliyoni bina mu ataano oba bina mu kinaana nga tugambye tugenda gizimbira emyezi ena kati nanga kyembadde nga nkikozesa nnyo ku mikutu gyamu nti owemmamba talima bijja bya nkima nakiri nga asobola okukulandikira naye nga tasobola kubuulira nnono yammwe hmm. ekyo muyitamu okulonda omukulu w'ekika ne bwe mba nkimanyi ekyo kimba sikiyingiramu kubanga buli kika kirina obulombolombo bwakyo kirina ennono yaakyo kirina obuvo bwakyo nze nkubuulira buvo era kyobalaba nga gyebuvuddeko mbadde nga mbagamba nti nno nze nkusunirako naye noddayo ew'omukulu w'ekika hmm. mpozi abakulu b'ebika nze bukyanga nnoŋŋamya ensonga zino ndoza hgtv nagimalako ebbanga ddene hmm. okugjako omuntu eyanditera enkoko ng'asiimye hmm. naye teriyo eryansasudde mm. sifuna nga yadde nusu lukumi bweruti nti omuntu alumpeereza oba alunkwasiza oba alumpadde mm. naye woŋgamba nti omukulu w'ekiko olwomwana yatulaga nti bwe tugendayo ate batusaba ssente otubuulira mm. ate nga tuvirawakubeerera akola eyo enkola bambi mbadde nsaba weddemu weekube mutima abazzukulu bajje mubalungamize bwe mba nga temumanyi bulungi temuswala eno nono yaffe twekisize waffe mujje tubalambikira ensonga ezo nga bwe zakolebwanga naye temubasaba sente kuba nange teri yali ansasudde ezo nkubira gwe nonja ku mirimu gyange bwe manvuga motoka nempakinga hmm. naye tompanga adde olukumi ate eryampeeza kati nsaba abakulu b'ekika abazukulu temubasaba sente ninawe omuzukulu owoogenda ewajjajja genda nga weetise hmm. era ogoloka kiroka kikali kyenabagamba nti ne bwabanga omukulu w'ekika asula mu nyumba efaanana etya hmm. kkiriza nti oye mukulu w'ekika kyo ate omwana agenda ewaabwe talanga omanyi hmm, kyetugenda okukola mu ekyo omanyi abantu eno kyo yaffe bajagadde nnyo kati okugigaziya ah, nze nga nze nja kutandika nga okugenda mu b'ebika ebyo nga mbuuza biki ebikwatagana ku kika bwekiti kika bwekiti kika bwekiti kika bweki eh, kubanga abantu batwagadde ennyo nze naawe ate nga bwe gambye nti ffe bwendabamwe mufuneyo laputoopu bbiri eh. ezitansumbuwe nga mpya mm. tuwandiike ah, naddala bannaffe abali ebweru mm. bwe baba balaba nti ebitabo bino tebabirina era tebabifuna mm. tuwa, tuwandiika abaana baffe hmm. twadde mm. bali mu mawanga ekyo kyo kyekyatujjira mm. bategeere ebintu bino nga bwe byakolebwanga mm. obanga bwe bitambula hey, eh, mwe muli beetegefu okuzzaawo obuganda ah, tetuzzaawo buganda mm. tubeetegefu okuluŋŋamya ku kigambo kiri ekikozesebwa nti bya buwangwa na nnono kubanga obuganda tebukyasobola kuddaho mu bwangu ekintu kino ebigambo bino tubyogere hmm. era kyenumanya ngozzeemu bimbuza nabagamba nti ekigambo buganda obuganda ttaka hmm. ennono yonna eyogerwako emmenge emmenge ennono etuula ku ttaka hmm. ennono eno nakugamba nti ennyumba eri miyango omwenda ennono eno nebyobuwangwa ye constitution gyetukola ki netugoberera obubaka mwe bwakkiri okuva waggulu ddene ku mulembe gwa jjajjaffe kintu kitaka kya nnamwansi hmm. yensi nga bwowulya kaakati nembagamba nti tetugamba nti nokuzzaawo ennono ebika bino webinanunula ettaka gye lyalaga ebika webinefaako okukayanira ebintu byabwe ennono eno esobola okuddawo ennono kyeki zembiri zino zetubagambako e, zasomesebwangamu biki embuga z'ebika hmm. ii e, kakati aa nsonyi wa umwana watu ya labi kayanyiga mm. nesike chari chigende ilwa change narinja gade nyo kubanga mayinti mkuru chiseke nsonga zinazimanyi burungi umwana watu uwe mpuruguma mm. chiseke ilwada ee mkulu chiseka jali elwada mm. aa jali niyo mkulu wechika mkulu chiseka ibitu vina avitegira bulonji mm. ila yu mkulu benesi ga mchikache mpologuma mm. na yu kumugu konea kaa katone nyo musumi lefonga monsonga yichikache avi mpologuma yichikache atandikira dala dala kumulembe guwachi ndu mm. nga chiva kuchintu mwana yu yadaza dese buganda guyazali letura mchadondo kativagi mbauli damonobo zige mpologuma zika avi mpologuma bagenzi bajisi tula wanene kawempe ee eh, tuleka wimpi ee eh. kubanga nigutuogela kwa sebo ganda ee lubiriru wali wadda ubaya kuro ujo lubiriru wadda lushadu lubiriru waka baka hmm sati mutabanyi wena asigali wadda tatawe ni yeyo ngira yo ngawa tishintile msi ubaya kabaki ya singi ya doku bibiri zari nyingi hmm. wani ya ine mbiri chi nga nyingi hmm katisile mbiri sebuganda mutamanyi we basse bagenze bayi empologoma bagisse hmm. eh, bagikubya okuyigga omuggo bagukise ennyama eno yamala kusisemya baana abo lwaki ebintu bino nti mbibuukabuuka bwentu nti mulazi obuvu kuba kintu gundi owe eh, ekika kyabwe kyaba empologoma hmm. amaanyi gekyali kyagalina amaanyi mangi hmm. era ekika kyempologoma bakola ebintu bingi byetuyinza okulabirako oba byenyinza okubabuulira kati hmm. oli kyabaita amanyi nti n'omuggo gwennyini ogwatta empologoma kintu yagutuuma erinnya nagamba nti guno si muggo luwaga era ogwo omuggo kintu bwamala oguwunzika weyaguwumuza okusuulawo enkeera gwali gumaze okufuuka ejjinja ah gagwaomugo gwafuuka ejjinjaereje era oyo mwana ati oyowoolu owempologoma bwagenderwa dde ababuuzi gundi ejjinja lyabweere weriri eyitibwa luwaga erijjinja weriri era edenelyagamba libo obo libo bali bumaze okuwangibwamu obugoma obutono era bono bannaffe benjagala enya abolugave bakojange bebakuba eŋoma ezo hmm. era kabaka kino agamba nti nno guno omujaguzo hmm. engoma bwe zaavuga ne bagiramu awo naga nti guno omujaguzo gwe nnyini kale abolugafe bakuba engoma eyo ate ne mbagamba nti nesebuganda ennyini ngaamaze otuva omubulamu bw'ensi eno mutabanyi we segamwenge omu ku batambulanga naani abatambulanga n'omulangira kalemeero okugenda ebunyolo hmm. era wano mu buganda okufuna enkumbi enkumbi zino enkumbi zimulimisa hmm. era oyo segamwenge yazisuubula okuva ebunyolo era n'abagala nebamubulamu erinya lya namuguzi kati nkulaga ekika kyempologoma malaga nti abantu bana ebika birina amaanyi ebika birina omusingi ogwanywera ne gunywerera ddala era omulangira segamwenge adda mubigere byataatawe sebuganda yeyaleeta enkumbi ezo zitulaba okuviira ddala mu yaba yazisuubulya bunyolo mm. era bye bamu ku baatakanga bwe nayogera ku kasujja Ah, bwe nayogera kati nono naye mugaseeka abaageranga n'omulangiro oyo nakiki yasuubula oba kyeyagula okuva ebunyolo hmm. zenkumbi ze tulaba yasijja bunyolo hmm. e, kati ndowooza wempologoma oyo mbakubiriza nnyo mpa omukulu kiseka ekitiibwa olusozi lwa dduwa ekitiibwa bannange muddeeyo abempologoma mwongere okutegeera ensonga ezo naye nga nkusoniddeko akatono hmm. amaanyi omuggo guno gwafuuka lusozi ki ah, bwe bityo jjanja niwe obazaalira omwana eyo nkubuuliddewo ettula mm. eh, lwadda byonna kiri ku luguudo lwadda kiri ku bomuloodi maybe kale kakati kyekyobutukomaawonedda ah, mukama wange abantu hmm. balina ebintu byabwe baagala okumanya balubaale bajja batya <laughs> sitegedde kibuuzo kyo nti balubaale batondebwa balubaale bazaalibwa ah. ekibuuzo kyo sikitegedde nti balubaale batondebwa bajja batya bajja batya okuba mu existensi yaffe eh, uh, okubawulira mumatu gaffe mm, waliwo ekibuuzo ekyo yakibuuziza yagambye nti bambi omuyambe okimuddiremu kwaye tabitegeera awulira balubaale balubaale balubaale simuyamba buyambi naye abaganda bakkirizanga abaganda okuviira ddala edda nedda mm. nga bakkiriza nti balubaale n'emizimu mm. byebintu ebyayogereranga ku bantu byebintu ebyayogereranga mu bbanga ne mu busolya bwennyumba hmm. era byebintu oba byebintu byebatyanga okunyiiza nga olubeere twayogera ku mulembe gw'abasange oba emisamu oba abacwezi hmm. nti oli yategeera nti abalya mmere tujja mu nsi eno erimu abasanga ebemisambwa oba abacwezi kwe kuyita musira nebaga nti olubiri eto abagamba abantu abantu abamu bawuliriza baddizeyo ku butambi buno gye watandikira twanyonyola ku kintu ekyo mm. kintu yayogumya nti musi yayogumya atya ah, ensi eno okuteekamu ensozi mm. kati balubaale baali bantu ddala era yotogera ku jjajjaffe kintu kitaka kya namwansi bwayawukananaye bukulu bukulu agende sese mm. baali bantu ddala ddala ddala era bukulu yazaala alaba ne mumwanga ne musisi bazaalanga nabaga nti bukulu yazaala laba wanga ne, ne musisi era wanga naye bwe yakula nazaala muwanga ne musi bwe yakula nazaala abaana be babiri gwowo wamala ne lubaale mm. ne lubaale naye bwe yakula naye nazaala mukasa nekyobe nekibuuko oba nekyobe kyomubazise kakozi Mm. ate era naye mukasa bwe yakula naye nazaala nende emirimu kirabire musuke mukasa bona bona bazaala abaana bemwenda mukasa mm. naye ate okuviira ddala ku bano mukasa beyazaala balubaale tebaddamu kuzaala era bonabo baafanga baafuuka nga balubaale mm. ogwo omusaayi bwobutonde bwabwe nti okusookera ddala mu lubirebiri baazaalanga mm. naye era bwe baafa ate ne bafuuka balubaale tulinako abantu bafukira nejjajja w'abanafe abeŋŋonga ekisolo si byoto era naye bwe yafa yafuuka lubaale kati so yes kisolo sebito byafa yafuuka lubaale kati so abantu okuba nti balubaale bazaala era ne bazaalibwa naye abwe baafanga baafuuka nga balubaale era ennyanja ekyagiyisa nalubaali kitegeeza nti ennyanja yabalubaali kyenabagamba juzi nti ebintu ebimu byegendereze nzige buvuddeko myaka nga ebiri nakaana nyo nebagabananga niye yagenze mu lwera lwera bwe busizo bwa nalubaali hmm. lwera afuga ebitundu kinana bitaano ku mazi ga nalubaali era yennyindo ya nalubaali lwera teyazimbibwangamu kwe kugeresa kwabaganda kwe bagerezanga nti kanzige abaana baligenda wa abaana baligenda mu lwera lwera kitegeeza ki anti nwela gami tivo wisi zoba nalubali eh. eh, eee eee na wali mkusima mwomu senyi abumuna ngevya abantu kapiwa wogira kumune buba ina amanyi tusuwela baga ambako wafuna license mbuchamu atena wogamu license lorisa zizamu atema msasule hivitu hivitio hivitu tujia bigenda mwe vya wanafi Mm. nzeze nsio mba vyuma zona bagamba sika ina budde wazo mm. e, eh, kakati tukumao andoza esese eno bakolerangayo ki esese wa esese sese bizinga bingi naye nga obuvu bwonna mm. newebeera fe abalangira n'abaganda obuvu bwaffe bwebukasa oba bwesese hmm. hmm. mpuzi mm. mm. ekyo ebina binyonyola gye buvuddeko bwaliwo ebibuuzo ebirala tugende mumaaso n'ebibuuzo ebyo oba okukomaawo hmm, kamaani tokomaano geyongere okulungamya abantu Mm, ani kati kyobuuza kyenkuddamu anti omuntu atalubaale nu kati kimaliriza mbalaze nti baali bantu ddala mm. era bazaala e, mpozi awo neddaokwalula mm. okwalula abaana waliwo ayagala okukimanya waliwadde ekintu kyetwalizeeko mu byonna kyewalibadde obuuza abantu okubategeeza twayogedde ku nsozi zino ezajja abantu baagala okutegeera ebika kintu byyesangawo era byeyajjana ebyali ebyamaanyi nyo nga yabisiŋanawo mu buganda era bwe yali alinnya eryato li eryajjiramu okuva esese hmm. eryato eryo ebika bye yalinnya nabyo abaali balwana ah, ebintu bingi byetusobola okwogerako awe tuba tugenda mukama wange jajjawo wakulungamya kyayagala oyiseewo zisirina buzibu nakyo kubanga kintu mm. nakyolo kintu omutonde mm. nekintu omuzaale mm. kati ebikeimu kubyejja nabyo aboolugave bba babiri ku mwanjo mm. abenvuma ku mwanjo mm. abemamba ku mwanjo mm. abengongi ku mwanjo mm. nabyenkima so twayogera kukikuvubwa kika kyenkima nene bano bibika ebisigadde bitegeere nti teri ebyo byonna byonna ebika byenjogerako njagala kakasa babyonkusomedde biyina obutaka bwabyo mu ssese ffe abekobe tetwaliko mwegattako oluvanyuma eh. eh, eh, ebika ebyo byali birina obutaka bwabyo mu sese hmm. era nga bwolaba nti ne wanema yabeeranga n'ekika ekyamugobereranga hmm. ne wamala naye bwamala okutuuka eno gye yatuuka nga tanabafuna linkuba yajja bubamba mutabumbujje hmm. era ekiggwa kye ebusuudo mu ssingo era lusunda owenvuma yatula mu kiggwa kyani kyawamala kati abenvuma munoonya ettaka eryo nga bwega nti abenvuma nkutegedde nti busundo eyatulanga mu kiggwa kyani era gwe tosobola kiddamu ekyo era mukama wange tugende maaso mukama wange <laughs> nedda nkuge nti abenvuma hmm. beba obusundo eyatulanga mu kiggwa kyaki kyawamala kyawamala oba nze gwempita bumbujje hmm. tugende maaso mukama wange anti badde okyanyonyola ensozi ezo eh, kati no zino twogera ku bifo ebyo byenyininyini okugamba nti abakulu b'ebika baddeyo hmm. owenvuma mumaze ndesizako bujumbula obwefumbe mm. era naye n'atuula be baali bakabona bawamala hmm. kakati budde newa muganda wonu wanema era yo bane bananga abakulu b'ebika bano sendege w'envuma era naye batuulanga mu kiggwa ekyo naye tebalabika okutandikira ddala ku wamala mm. okutandikira ddala ku bumbujje mm. oba oba okutandikira ddala ku bumbujje oba lubaale mm. oba mukasa abenvuma bwe batulanga mu biggwa ebyo abenvuma ebikawo ebiri bana ekintu ekyo ndisomea oba tukivire ku buvi nkulambikira mm. era nagambe wali gyobuvuddeko nti muwanga yazaala wanga mm. era wanga bamuwanga ekitiibwa kinene nyo yomukuba lubaale abasinga okuweebwa ekitiibwa kinene ngaovudde kabaka mukasa mm era obagambe nga newaba agamba nti nno atambula lugendo bano bajajjaffe abakiranga era nga agamba akuwula muwanga awerekere hmm. muwanga nga ne bana bakugamba nti muwanga akubeere yonna yonna gyokola ki gyogenda tewaliwo olutalo olwaki wakati wa bumbujje ne lubaale olutalo nalwogerako olutalo lwava ku mukyala nambobinamatimbe yaweebwa olukatu hmm. nti bumbujji mpozi nga ndudda mbuzi naye nga katambi kalaga nabalambula mbutambi obwasooka olwava ku kyota olwava ku lukatu lubaddire mukama wange olwokusaba kwange ntono bumbujje bwe yagenda okulaba ku muganda we musi yasiŋgana mukyala wamanya muganda we lubaali yasiŋgana mukyala wa lubaali aluka ekibo naye nga mm. olukatu lukabi namusuubiza mwete olukatu olupyera olukatu yaluleeta bulungi n'alumuwa mm. bwe yaluleeta n'alumukwasa ono agenda okudda ewaka mu lubaale ngaomukyala okatu alina luka namubuuza walugyewa namugamba olukatu mulamu wange bumbuki yalundiitidde hmm. ono naaluma muganda oyo batandikira okulwana ne balwanira ddala obutalo era embwa ya bumbujji negenda eruma lubaale okugulu nolubaale nayoolivu mu kyoto naliyiwa mu maaso ga bumbujji hmm. lubaale yamulaga yalaba olutalo lumufukidde oba lumulemeredde kwekuddukira ku kizinga bubeke ewaali obukojja bwabwe bubeke tekuliiko biswa awaluwe ah, ya chibuziza awaluwe ya chibuziza ntiluwa chiku ubeke tukuliko biswa ee eh. lubale e, nakuzi ya mara kububeke mm. ya gendo kwa agaru kudayibu kasi wachita yomu sisi ya gendo kwa takunyaguzi za mafumuge oboru nyaguri fumulie mm. nye kuyegi ziri ulidi nanyiga nyo rubale nakulimira ubeko butadda mukulinya ko kiswa era kisinga ubekete kuli ko kiswa era nwe ziyabuzi ekintu kya tekedde kubanga musese yenga yebuza lachi bisoko ubekete bikola ki kebiliko baka kati tebiliko tina kati biliko kubalu bali rubale yakulimira ubeke obutadda mukulinya ko kiswa chonna olokuwa nti nkuyige zaalya enyago oba olunyago lwefumulye era bwe yadda yebukasa kitawo agenda okulaba omwana we mbabwe yamuluma alimalidde ddala kwekumugamba nti olabye emba bwe yakuluma kati ofuukidde eddala kadduwa nema kati lyalubaali eryafa abantu netugenda oba lyabuzibwa netugenda nerinnya lya wanema abantu gubalowozanga nti yalemazanga abantu bonna mu buganda oba mu nsi eno kakati ne bumbujje lubaali omusi obusungu bwe yafuna akwata embwa ya bumbujje n'agitemako amayo embwa yalina amayende nakina bategeeza juzi gyebuvuddeko ne mukatambi oba akasooka nti abayizi olufu wengombe ngegamba nti agaali agange mm. nebubunebumbu gyeyalaba embwa yebagitemyeko amayembe nalaba nti asobole kubeera bukasa ase n'amazzi mukiswa mukita mm. amazzi ago yasizira mukita geyajja nago yagalite ku lukalu lw'ebuganda nga zigaaluza baana be era yatuukira essingo nga bwe nkunyonyodde n'abali bakabona be amazzi ago bwe gayiika ge gatandika okutambula nga gakola ennyanja mugiri muyita wamala era bwe yalaba gatambula gagenda okwegatta ku nalubaale kwe kuleeta omusawo omuganda n'ayiwa eddagala ng'alamiriza nti ekibimba kimala nekikola ki nekikka gwe mugga kibimba kakati getujja omuceere oli namugamba nti wamala okulemaza omwana wange n'oddukira eyo hmm. oluza sisobola kujjayo ebyabumbujje ligenda libula tugenda nerya wamala era nejyenyanja bagitaleke wamala naye nga nkubiriza abataka abakulu b'ebika nzengeza ko balambululira ettaka lyammwe eryawo bajjajjammwe abaasookawo abatulanga mu mbuga ezo mm. abaakongojjanga empewo ezo mufuddeyo okunoonya ebintu ebyo ddala emmengo ekigambo byabo wangwa nannono weekiri oba bakoma kyogerako oba kikolebwa kyekizibu kyaffe n'abantu abatudde emmengo n'okuba nti ettakatewa ekintu kino nga bwegambye bwenzenga gambye sirinawo taawo namayiga naye n'addayo ku musajja oli eyali katikiro wa kabaka suna guwewegiweyawo ekitibwa ky'obwakamala byonna nti yezza ebitundu bya buganda yalwana nazza amagye ga kabaka nga tebafudde nnyo nazza abantu bakabaka abaali bawambiddwa batwalibwa mu buddu n'abakomyawo n'amugamba ku kyokoze okuva n'olwaleero gwe kamala byonna kati ebintu byetuwogerako hmm. tuja ebyapa wadde bikomyeo ekyo mupulezida museveni ayambe nti ayina obiza n'amabanja kati naye nkugambye nti ebintu byetuwogerako yalibadde bina byonna ebintu byononese okusingira ddala biwuddewo mu myaka gino gy'amaze hmm, yakuŋŋaanya nga bwenaga nti lwalituse emengo yadde sisotegeera kigambo kino kyayimba bya buwangwa na nnono n'ekigambo bwakabaka kiki hmm. yalibadde nga tanawala kutandika byabina n'asooka yeetegereza ebintu bino takuŋŋaanyiza biweddewo nga tafuddeeyo ate bavayo okuwabula nga fino bagamba netuzzewo embiri zino tebakuwuliriza nogamba ono ettaka mulireke ligenda tekebwako kino na kino bo ne bakulaga nti bo batunda butunzi hmm. so ndoza yimutwe ate gwe obuze lwaki ebigambo ebiyitingana kati ku mikutu tebyaliwo ku mulembe gwa mukubi jedi wa lusimbi tebyaliwo ku mukulu gwa muliika tebyaliwo kati bannayuganda bawuliza mudde eyo n'abalowooza nti fitwana no fite siina budde sirwana mm, lwaki bino byonna ebyogerwa kati tebyaliwo ku mirembe gy'abali twali balamu nga wetuli wadenze ku mulembe gw'omukulu ono mulwanya mulisemwogerere mm. nali emyaka gikyali gya kito oba gya kitiini naye naliwo lwaki bino byonna tebyayogerwa lwakuki ku mulembe gw'omukulu uh, ono jidwa olusimbi hmm. tebyayogerwa lwaki ku mulembe gw'omukulu mulika daniel tebyayogerwa ngawo byogeddwa kati kati awali omukka tewabula muliro ekyo kikumala okukola ki okutegeera kati nkubulidde bubeke ani yakulemera bubeke obutaddamu kukola ki kulinnyako biswa kati obukulu bw'ebika bino lwaki mbagamba nti no tulina okudda ddala twetegereze hmm. kubanga ebika ebimu mubisudde ebika ebimu tebifuddeeyo kulondoola nsonga zino nga bwe zatambulanga ani ali mu mbuga ya namirembe ani ali mu mbuga ya lubanga ani ali mu mbuga ya nalwoga nanziri ali luddawa nabamba ali luddawa ani atudde wanaba ebika byonna byatuulanga mu nsonga ezo kati njagala mumbuulire ddala sensalire eyalunanga ente ya kabaka ente ya kabaka mugumba azaala mugumba azaala bagenyi eri luddawa ente era yava nga sese era sasali ente yavira nga ddala wa mukasa sese kabaka mukasa era ente yalundibwa nga sensalire kati bwenabuuza sensalire ddala ente eyo eyakabaka weeri mukumba azaala bagenyi aye katebamanyi gyeri anti kyembagamba nti bwe baba tebamanyiko kati noŋgamba ddala nti byabuwangwa ekintu kino ekiremeseza abakulu abo ekituggyeyo ku nsonga zino kigambo byabuwangwa nannono bannange mulekeko makyogeraku ebintu biteekebwe mu nkola waliwo ekirala waliwo ayagala okumanya ku bikwata ku kika ky'omusu ekituufu nina obusimu ku kika ky'omusimu ee ate bwakolaki nze nkimanyi nakugamba nti nze nengeri ebyawansi nze sikisa ate sekiriranya abanyiiga munyiige sigambye nti mulina ku muntu nga maama bannaabagere katoyo ye mwagala nnyo naye nze nna obusungu ku kika kyabomusu hmm. nagamba nti ebintu ebisinga obundi okusoba byasobera mu kika mu bika hmm. byabantu ebimu hmm. baasobya nnyo kale n'olwekyo mbadde saagala kuyingira nnyo mu bika by'abantu abamu naye ate nabagambye nti ti omuntu yenna ng'aliwo nga mukigwa kika kya musu hmm. asobole okutegeera obuvo waliwo ebintu ebyenkizi ennyo abantu byebyosaanye okubuuza hmm. oba ojja ofuneyo omuganda akusingako okumanya oluganda abuuze hmm. kubanga wetiririra ah, mukama wange wangaana okwetiririra kati buuza ati ndi wano ndi mukuyita meseji z'abantu hmm. waliwo uh, gundi ezimu zetuba tetwamaliriza eh, waliwo omusajja akubiza ekibuuzo hmm. atuzizaayo eri ku ttaka n'agamba hmm. uh, nti bafuna bana bafuna ebyapa mu leo estate sibituufu sibituufu leo estates ezo ebyapa byabwe sibibuusabuusa kubanga ateekeddwa okuba ng'akola saaki ate eh, nkakasa okuba nti mulimu abamu abaagula ettaka nga tebakimanyi mm. byesigenda kwogera olwa bizinesi zaabwe mm. naye ate nebo nebaleeta n'entalo nebabiteekamu poliisi nenzi nabuga nti mulimu abatakyanyamiza mumwanyi kati omuntu alina ekyapa muliyo estate mm. okujjako nga ekyapa ekyo kyakolebwa nga obwakabaka bwatunda ettaka mwekyo muyita obwakabaka mm. kubanga bannayuganda nze nga mbalambikira ensonga nyingi mwabamu tebabiraba mm. abamu basiira mbeebaza nnyo ne mbagamba bwemutaddemu kwawula kigambo kiyitibwa kabaka na bwakabaka mm. kati ettaka lino lyetuwogerako eryebika ettaka lyabannamasole ettaka lyembiri ettaka lyembuga ettaka lyabannaalinnya n'amasiro g'abajjajjaffe ettaka ero teribeeranga kulyakabaka mm. kati mwawule ettaka lya kabaka mwawule n'ettaka ly'obwakabaka mm. kati abo nawudde mukuluma yeggawo olwolu nga bwe yali ayogera kuba yagamba nti mugamba ekyapa ky'amasengere ekyapa ky'amasengere kiri mannya ga kabaka bannange kiri yes ebigambo bino ebimu mujjukirewo na uganda byava mu bbo mm. oli n'agamba babuuza mu kakiiko kono omukyala jaji kasarini bamugemeire n'abakulu abaali batuddema mukubisa bunyamba w'ekitiibwa mm. babuuza kiwalabi male ku buganda land board mm. n'agamba si kitongole ekyabwakabaka kyakabaka nga kabaka mm. kati kiba kibi nnyo bano bakwata ettaka ly'obwakabaka mm. eryazine balijja ku zi bulopeegi kweyali litudde nga lya bwakabaka era nga lyandikiddwa mu ndagaano olunesco yamayiro akenda mm. kati ate ne balikolerako ekyapa ate ne bakiteeka mu kabaka kitegeza ettaka eryaliwo mirasiko ya mayiro zina akenda lyetwogerako bano nebatunda mu ttaka lya kabaka nga telya bwakabaka kabaka mutebi ne bwakeera enkya nabeera nga akisiza omukono takyali ku namulondo kitegeeza abaana ba kabaka mutebi nga bo babalina otwala ettaka eryo kubanga bano bakutte ebyapa ne babiteeka mu mannya ga kitaabwe ekibi nnyo hmm. point njagala baganda bawulize ekintu ekyo mm. kati buganda ndi board bategeeza akakiiko kali nti kitongole kya kabaka nga kabaka mm. ate kitunda ttaka lya bwakabaka kubanga embiri zino zonna nettaka lyebika lyetwogerako baliteeka mu buganda landi boodi mm. kati n'eryebika n'eryembiri balitunda mu nsonga za kabaka tenga ettaka lyabika mm neba kunoma nti eri waliyo olusozi mubiru mukyaggwe olwo olusozi nga baluteeka emmengo awatali mayinja webatuna nolaba nga abantu bambuse ku nsozi zetuwogerako yensobi ekolebwa kati bana tembaŋaba ti bano abawandiika ebimu nakuddamu ly waliwo omukyalo omu gye buvuddeko nze mukatambi akasooka yagamba obwakabaka buli sitable kikyoyogerako ddala omukyalo oyo kikyamanyi kubwa kye bayita obwakabaka obwakabaka tabumanyi kati nti amatapapa okuwogera nga tawuliza ebigambo bino mwawule kabaka n'obwakabaka mwawula ettaka lya kabaka n'eryobwakabaka era kino nkibagamba nga mbakakasa ekigendeerwa kyonna ekyokusanyawo obuganda ttaka nabagambye nona netuula ku ttaka naye buli ayina ekyapa okusinziira ku tteeka lya lukumi mu lwenda nkaaga mu gumu eryasayiningibwako mulonde mu kintu mm. ku lwa buganda mm. ne makaroidi ku lwa bungereza buli ayafunye ekyapa mu ngalo nze sitya sibatiisatiisa naye seetiiririra era sitiirira bajjajjange oyina mpewo bano bakikoze ku ttaka lya bwakabaka etalina kukolebwaku byapa byabwe mm. so si ebyakabaka kati buganda dudbod okibanga kitongole kyakabaka lyalibadde kitunda ttaka lyakabaka so si lya bwakabaka obwakabaka tebwatandikira ku kabaka mutebi lwaki gwe weebuuze kabaka muteesa teyakola byapa nga biri mumanya ge ku ttaka ly'obwakabaka weebuuze lwaki omulangira dawudi cwa teyakola byapa nga biri mumanya ge ku ttaka ly'obwakabaka lwaki jajjange kabaka mwanga teyakola byapa ebyo nga biri mumanya ge ku ttaka ly'obwakabaka kati mwawule lwaki bano abatusokawo bo tebakikola baalirekawo nga lya bwakabaka era endagaano olwendo yalambika mairo bisatu muataano ezafunibwa kabaka dawudi cwanga ye era n'agabira abaana be benzena munjogerako mu butambi omu era kabaka muteesa azaala kabaka mutebi yafune tukitwale nti yafuna ettaka eririe mm. kati bannayuganda batufune bulungi nakibinge siba mukika kyabalugave siba mukyabaŋonge siba muki naye nkutegezeza nti ekituggyayo okugamba nti ebika biddemu kuttaka lyabwe abazzukulu bonna gye bali bazeewo embuga ku ttaka ly'ebika byabwe oba ku ttaka ly'ekika kyabwe mm. abakulu b'ekika babaddiza obuyinza bwabwe ab'obusolya baddizibwa obuyinza bwabwe omukulu kasujja olubinga yali badde ayitikibwa kyakirina ng'asobola okulandika ebika mu butirivu bwabyo abaamasaza baddizibwe ebitiibwa byabwe nga bye baalina bye tuzze tumenyaamenya ebika biddizibwe ensozi zaabyo eyo ye buganda gye twagala mwanga mwanga tu foundation eyagala uganda erimu ebikula bwebityo erimu ebintu nga bitambula bityo mwanga tu foundation eyagala tuzzewo ezimbiri omuganda mu buganda n'omuntu ali mu uganda alina ebirime bye nga tafuuyidde eddagala hmm. omuganda alunde nga tafuuyidde nteze nti ate kimwetagisa ddagala okulunda tosobola kugamba nti nenkoko eyaffe eŋganda eyatakulanga naye kati ate erika eddagala omuganda addemu alina ebirina ebye nga bitambulira mu sizoni ettaka lya buganda terikaddibwangako nga mukulu mayigga bw'akyogera hmm. omuganda yenna ne bwe yamalirizanga nti amaze okutema ebikata bye abyadde bulungi amalagalage yafukamiranga n'akowula nagawonya omuzza mmere mu bulemeezi tuyinza kukola ki okuzaawo buganda nennono ekyo kisinzira kubawuliriza bamwe nze bwenkugamba nti muddeyo mubika mukirengeebyo ebyekikwaca waliwo omusajja bamuyita senyonjo edi yagambye nti mbuuza kati wekibanga obwakabaka bwaffe tebuddangawo tulina kukola ki ate njagala nkuwabulemu ebiseera ebisinga obungi oba toyogeza busogeza busungu hmm. omuntu nga wakika ng'alina ekika n'obuva mu buganda tabeera musajja wa kabaka hmm. ne bwe basitumanyi bweyenkana kwesa nyo ekigambo nti omwami gundi yabuuzizza hmm. eh, kubanga no okuzzaawo kyekintu kyembalandikira hmm. bwe banaddeyo mu bika byabwe hmm. nabo bennyini tebeesulewo gwa naggamba bwe banaasituka ne bakireyininga ettaka ly'ebika byabwe nti abooluka bavuddewo baagala ttaka lyabwe abolugave baagala ensozi zaabwe abemunge nabo benyini basituke bakireiminga situ bakirekera ffe bwemu namala okireiminga nga hmm. bagee nti enono obuganda ttaka ate enono yona nebyobwa nga bituula ku ttaka nakibinge bajja okuviirayo bamuwanga tu foundation ebalage nti abolugave enyumba yammwe yazimbibwanga eti hmm. abenvuma abaali ewa mukasa abaali ewa wannema abaali ewa wamala enyumba zaabwe tukyayina ebyo ebifaananyi nkuddamu ebampewoye kulaga nti eno ennyumba yali ewangibwa bweti yali yasimbibwa bweti hmm. nti mukyalina enkizo nti mwanga tu foundation ekyalimu abantu abamanyi oba bafuna obaka ku ngeri ennyumba ezobwe zazimbibwangamu hmm. so kyenabagambe tujja bawandiikira n'okubalambikira nti eno ennyumba ya muwanga abevumamu baatuulanga yawangibwanga bweti yatunulanga bweti kati bube nyini nyini kino si kyaffe mm. nabo bennyini basituke mm. nabo bennyini bekende kyenagamba nti omukulu ono okujja nekigambo buganda ku ntiko yadibadde agamba nti mwenna ngaobuganda mujje Mm. era mujje twekembe kati bo bennyini nyini abawuliriza bammwe abaganda abakkiriza mu nono yaabwe n'ebyobuwangwa byabwe abakkiriza mu nono zaabwe musituke nammwe mubanje so temukirekira ne bannaffe nabagamba juzi nti mumutudde masaza g'omu amerika mpulira nti waliyo omukulu w'esaza lyejindi kabaka alina n'amasaza naye nga mwerabidde nti eyo muli mu amerika amerika erina obuvu bwabwe wabala ejindiyani hmm. naye nga mwana ebamu ebika mu buganda bivunda bigwerera so mba mulina obusobozi nga mwina ne sente zemukuŋŋanya ne zireetebwa emmengo mu emmengo ewaanaagiwa Mhm. bana batudde nengo basuubuzi bwobawaise nti twagala tufune obusente ziva ebweru nga bakwetingawo amasaza nga babawa bitiibwa nga baba bazanguyi naye nga mweno gyemuva balinyirira ddala obuvu bwammwe abaana bammwe kyebagenda obbabuuza Mm. abaana bomu bali kibabanja bino ebikuumo mbakakasa nga muyina obusobozi obusitula ebika byammwe obusitula ennono yammwe obusitula ebyobuwangwa byammwe ebiso obusobozi obusobola okkira ebiminga ebyo ebyammwe ebibali mumusayi ngammwe ab'ebika mm. n'abakulu b'ebika naye ne musirika ne mukuba engalo ne muwana mbakakasa n'abaana bammwe kino kikuumu mukirekera abaana mmwe kubanga mwalina obusobozi mugenda kuva mu bulamu bw'ensi eno omuzimu gwo kiwanuka guteke wali muliro mukasa gukwatire eno mu nyanja bakubuuze walina obusobozi obulwanirira ebintu bino wali luddawa nga bisaalawo ngaobusobozi wabulina galibuuza hmm. mwoyo gwo mwanga kyagamba nti nakibingi muzukulu wange mukolere okudda kwemyoyo gyammwe bino ebigambo mbyogera mbisimbako amannyo ate nga mujja bitigiira nakugamba n'omuntu afidde ku nyanja wegenderezanga enfa gyabafuddemu atunudde waggulu oyo ebe emweganye eyevuunise era ogwo omuzimu nga mubadde mugunona ku mazzi mulina kgenda mu ngezi ngezi gwemusaba ne mukisaba mukasa omuzimu ogwe ne guva mu buwambi bwa mukasa oba mu kkomera lya mukasa hmm. naye buli muntu yenna kino nkyoddamu omulundi ogwokubiri ng'otudde gy'otudde hmm. ng'ova mu bika byemubalira mukumya mu makumi ataano hmm. ddala ng'omanyi nti olina obusobozi obuzza ennono y'ekikaakyo obulombolomu bw'ekikaakyo era ngaolina obusobozi obulwanira ebintu byo ebyekika kyammwe naye nga mumwegasse ku bano bakasaanya ebusaanya ne babawa engoye ne mukuba engalo ne babawa amasaza mbakakasa ogenda kuva mu bulamu ensi eno ng'olese ekikuuno si kikolimo nti mbakolimira naye mugenda kuleka ekikuuno mu baana bammwe ekigenda obabonyabonya emyaka n'emyaka n'abazzukulu kubanga mwalina obusobozi era naawe bwuliva mu bulamu bw'ensi eno bagenda kukubuuza kubanga soogera bisemanyi nabagamba nti nze ndi mukasoli ako obusatu obumanyi ebya wansi nebyawa nebyawaggulu era okuwa omuzaŋganda kakati mumutuule gyemutudde mukubenga kino ekyokgamba tukoze tutya okuzaawo kiri mummwe kiri mitima gyammwe kiri mu bwagazi bwammwe kiri mu busobozi bwammwe nze ndiwo okulungamya nti abekika abekkobe balwanidde ensonga zaabwe bavuddeyo bino ebintu byamulina obba bange mmengo mubamanyi yekatikkiro yekiwala byemale yesaabasajja hmm. naye mwewekiba nga babasanyawo mwenga mukubengalo babasanyawo mwenga mukubangalo muzina babiyitirwe kuzina mazina ate kino era nkyogera nti musirike naye mugenda kulabako kati olwo yabuuza ekibuuzo mutukoze tya okuzaawo nze nina kubakulembera nina kubaluŋganyiza so ekizibu kyange nabagambirawo dda nze namulondo si yaffe hmm. nze nava kongo gye nze nimuweereza wa kabaka mwanga ate nga ndiera ndi muzukulu wa mwanga kati nze ndiba okuluŋgamya timukyalina omukisa tutegeera ennyumba ezo ngeri gyezazimbibwangamu tutegeera ne gyezawangibwangamu empewo ziri nye kumukuru wechika ento uziri nyemo yukabia muaburwe kubanga butuza kwebuza nije tugena masinzi wachi wagatika kubusuzi na kugama ni wabira yesu kurisi ya fuka milanga kubusuzi na kunyanja ya mkama wa ya sabi ilanga nina kuzi watu kama ziyasiba ila ya likurusuzi kati gwe bubata ddala muntu nawoba olina iq abiri mutaano gezakimpanza nootebuuza bemba ddala ngenda mumasinzizo gano naye ate bano lwaki nooli yafukamiranga ku nsozi lwaki yafukamiranga ku nyanja nakimu yakubudde ku nsozi ezasenguka okuva e esesiri hmm. era nga nekino kyembalaku nga mukama nge bwalina enkola ye e, e, eruŋŋamya nakula emikolo embeera obutabeerawo mbage mbadde mugenda kulaba okakasa nti eno ye paalo ovu afirika okakasa nti obutonzi bwatandikira mu east africa okakasa nti amaanyi gonna gatandikira wano n'abasange bano obasinziiranga n'abeeru baava wano mu paalo ovu munoonyereze mu abasomyeko abaita baprofesa lwaki eno ye paalo ovu afirika oŋamba otya nti mu paalo ovu afirika mulimu abantu abafa enjala oŋamba otya nti mu paalo ovu afirika enkuba tekyatonyera ddala mu sizoni twagala mwanga two foundation zewo buganda gatonya abire gatonya mukumasanja abire mukutula nsanja mugulansigo abire mugula nsigo kafumulampawo ne kafumulampawo muzigo abire muzigo sebasika abire sebasika kasambula abire kasi mumwakanya emyezi kitambulenga bwe gyali byonna byakyuka ekyo kyonna kyonna okuddayo n'okukaka zetegera vuga nti tuyina kuddayo muzina embuga zetubagamba n'embiri zizibwewo amaanyi gaddemu gasituke tuwone okulinyirirwa tuleme okuyisibwamu amaaso tuwone okuba nga tuba tutwala ngaekitagasa mu nsi yaffe batulya batulya batulya mwebase batulya mulina obusobozi musirise batumalawo buli kimu musirise kintu olwaliwo omwana teyawandika nti ekiri ekimanyi ekiri atabala niyasigadde wakakikolaki kimulumba kati obusobozi bulimu mmwe ngaoli munanyofuzi wakugamba nti nno amaanyi galimu mmwe mulina obuyinza mu ggwanga lyammwe ne mu nsi yammwe okkira ebintu ebyammwe oba okusaba ebyammwe soli wanabeera ku tivi nayogera ebigambo ebibabuzaabuzayo naseka nakola ebi nga mmwe musaanawo babalya omuye omuganda agamba nti aganaakulyako amenvugo bwekajja bwekatandika okusanga gwe weesesa kumbe kakola ki kale amaanyi gali mu bo so sife hmm. waliyo ekirala ono waliwoga bamuyita pitapita ye agambye nti omulangira nakibinge mu butuufu nsula mu kawumulo zooni omusambwa nagadya mu nkumba we gwawumuliranga naye tegukyajjawo olw'ensonga ebintu babisaanyizaawo naye nga nagadya wano tulina mu bwakabaka baffe engoma eyitibwa ndogo wobukaba hmm. wadde engoma zino abazikuba n'abazirimu sibe batuufu nga bwenagamba gye buvuddeko hmm. naye mbagamba abembogo omulimu gwokungujja kabaka kabaka teyasitulwa nga bantu mukaaga oba bataano hmm. eyakola nga omukolo ogwo empewo yali nnyanga kabaka kyanki newaba ayina kiro bisatu kabaka mm. nembaga n'omwana wakati w'emyaka kumi na mukaaga kumi n'etaano yakongojja jjajjange mwangu mujja kukisinga bulimbu gwe mpaka mulungu oba mpaka ku lukalu mm. mpaka mu lubiri lwe munyonyo kakati ebintu bino kyevuta gamba nti oyo ogundi nagadya mu nkumba yamalangawo ebivve nabawa olufumo lwa kabaka temu nti yagamba muwala we oba yagamba agataka mutwale omumbe jone wanagadya munkumba amalewo ekive olubuto olufunyemu mwanyina ekyomukisa oba ekyali ekibi ennyo omwana we teyatuusibwa wanagadya munkumba hmm. era nazaala wasama yange asibuka ejinya nekato mayange wesiguku mu busiro hmm. olaba ali akapande nebalame mange abayita ennyo ku ntebe roodi katoma yanye ne wose bana bana zibanja lumama ne lumansi na mwabu yomu katonga ne senziwe na mama wabu yomu kati ekyo togenda kimenya wo mu buvo bwaffe kakati olwaliwo omusajja nakiri nkya neyebaka ku mwana we noga abakulu b'ebikabane tutegeeza ensonga eno bino sibidagalagala polisi nga bwekola ki nze ndabyo abavuuko bambawuddeko abanywa enjaga nini enjaga ye bwe bemu bakita kubakuba yafulani nga gaggawala teri yanywa njaga nakwata mwana bwemulikiriza nti kaseegu waali tukatambule mu bintu bituwemule nga muwoza kimu biragalagala poliisi erina obbategeerera yeeteekawo byayo nane bwagamba poliisi mutuuku fayiro ezo damu abakebedde biragalagala oli nakwata ejjambiya buli kati ate baabasirwaliza mu kigo kyoba buli muntu akola ekikolobero biragalagala biragalagala oyo munnange tumulaba ennaku zino abaddewo ati empewo nyiivu empewo zirinnya ku bantu linakola ekinoganiya yavudde ku ki nakugamba no buganda obeera n'omuntu ngaokulagana n'omuntu mukiri nca nti yeetuze tufu ekyo nemugenda bugenzi kuziika nebakubuuza owaayo gwabadde otambula n'omusajja ogwobadde okola naye abadde ayinamu ebizibu ewaka eyo oba muba oluganda ebimwetedde okwetuga owokukyalo wakugambira nti mwategedde ono wa musanvu hmm. abo okufa kwabwe bazze beetuga bwetuzi naera nekita ne kisigala nga kisirise nogamba ab'emmengo tukole omukolo ogumalawo omuliro guno mu buganda ogugenda gwokya ebinewo oli alesemu kakano edda njagala ombuuli waliwo sizoni enyumba we zajjira mwafiriddemu abaana bana mwafiriddemu abalongo enyumba no mu buganda yumwe kyemutagobera bannamawulire bwe ziba kujja zijjira mu sizoni kibuyagabajja atwala butwazi buli kimu kibeera kya sizoni naye nobagamba nti bannaye muleke muleke kwekwasa era kandi emu neyokya enyumba ya bisenge bitaano naye era mu abaganda abawuliza ne mutaddeyo ku lubereberye ne bajjajjammwe baasuulanga mu busiisira mm-hmm. nga mwasula mwafumbira ekyoto kye kisula kyaka kisiba kyaka naye nga kasiisira tekajja naye nonga nti kandu yayokyeza enyumba ya bisenge bitaano naye nogamba bemmemo tibanmubigyemu kandu era n'ekintu okutuukawo kibeerawo ekiba kikitandiseewo nobwa guvudde ku kando naye tukule omukolo ogumalawo omuliro guno era bo ne basigala nga batudde enkera ne bajja ku tivi ne bagamba nti byabuwangwa nannono nawulidde okumanya nga bano abantu mbeewuunya baagala nnyo okubuulira mmwe be baasiruwaza olubereberye ne muwuliriza ebyabwe ah. nawulidde omukulu mayiga charles peter ng'asiima omwami ono bambi yavudde bulamu bw'ensi eno ah. era n'agamba nti okuzzaawo obwakabaka mukulu mayiga abaganda musobei mutusonyi abawulize ebintu bino mayiga ekigambo kyakiva obwakabaka buganda tebuddangawo kati nammwe nemuwuliriza ekyo nammwe abamawule nemukiwandiika tebuddangawo lwaki ayogera byatamanyi lwaki awakanya byetumulaga tebuddangawo obwakabaka bwa buganda tebuddangawo ddala mayiga ali akutte ku kkubo n'agenda esisi kunona obwakabaka oba ddala kabaka mutebi yeragenzeeko ebukasanano nobwakabaka njagala munoonya omulangira walugeme muteesa kasabaana babuli omuntu eyaleeta ebintu ebyo bijja eseeta n'abibaweera enakasero ne babiteeka mu gaaji olutembo olwalimu olwobwakabaka bwe lwasituka lwayogera lutya era njagala mubuuzi oyo omulangira juko kasabanda walugende olutembo olwo olwamala okwogera lwagamba tuzeeyo wa lwavaamu eddoboozi lyebagamba tutuzze yesuse naye nga olutembo olwo lwaliwo era kabaka muteesa alulekera abantu bana nga bali bukerere agenza ono okujja mutebi ng'abasigaddewo mukyalo omu era yaleeta ebintu ebyo naye mubuuze omulangira walugendo kasabanda jjuuko olutembo olwo bwe lwasituka mubintu ebyali bireeteddwa lwavaamu ddoboozi ki era lwamugamba luzeeyo wa ale kye mbagamba njabayuzayuza era nabira ngera kya yimbe kyema byo bulamu bwo bwo nokubira ko kyo nayimbe kya mbwa kabaka nayimba bya buwangwa na nono mubiteke ne mu nkula bino ebintu babiwuliriza ko mubali bavudde wa government kuchanga ko nayogera ku songa zero katutebeze mu nibo bira ke bazemanya ka bulu chika itabo kulu bebika abayite abagamizo basina busina oba nina obusungu oba siina busobozi bulaba oyo oba actuali nti tamalirako biseera byokujja kundaba naye abakulu bebyo tuzeewo ebintu bino bannanga ekintu kino nkibwazeemu emirundi banaye bano abasajja batulya naye tukyalinawo akalembereza byebagenda okubuna tiwakiti watereza kino nakino abasajja batulya batumalawo abasajja batutwala ate nga mubakubira engalo ate nga bebatuddeawo wennyini kati kiwalabye male namuwulira agamba mbu bakyobwera asoma ekitiibwa kyakayanja ani akityobodde nga ne sowage agenda muli gwosirise abantu ne bajja emmengu nga bazze kulala bya bulambuzi n'obatwala kabaka njaga aloodi n'akayanja oba nenyanja hmm. naye gwe omanye ekyabeera nga eggerenge abaana beŋoma nga tulusegerenya emyeso egyava nga mu ttaka negesebwako nga gwe omanye okuba nti ebyobulambuzi emyeso giva mu ttaka ng'omusajja omutuufu gugenzeeyo egivaayo mu ttaka emyeso owulya bulungi nkuwuliranotuuka ebugambo lwemagambo ebukasa amayinja gasukka mu lukumi ebisatu ne gavaayo ne gavaamu amaloboozi awo abaana bano we baatuukira bukulu bwawadda bukulu buwumbyangabo nendawula lwogamata we baatuukira nerabanga twali tuyina buli kimu ekiyinza n'okwewuunyisa nga tuyina ebintu ebijjudde naye ensozi nemuzisenda kubanga kyebasookera ddala baali abo benyininyini abali emmengo be bamenyawo ennyumba businziiriro era ne batunda nawo era ngaakikulembedde <laughs> nemugana erinya mwyinza oba saagalane okuteekawo ntalo hmm. nga yeyalagira n'agamba mugimenye mutunde nawo naye ng'eno paalo of africa oba ekkula lya afirika libadde linina ebintu ebyewuunyisa ensozi ezeewuunyisa amayinja galiko ebiwandiiko genkomerera nakugamba nti olusozi lubowa nga bwolaba engoma ze batunda ezo ze bakuba nza ntonde mayinyaga ziri ku lusozi lubowa nga bwolaba ekifaananyi ky'omutima gw'omuntu na bwekiba nga ddala mayigana mu kiseera kino talina nsonyi mayiga nga tovangayo ku bikomera bye tuyimbiridde nsyaneggula biri ku lusozi lwa lubowa okyayimirya ku tivi nononenye aboogera ensonga zino namwe nemuwuliriza olina wandika ne komenti nti kabaka yamanye yamulonda siyamanyi gwomanyi mpozi nagwe oli muganda lwalinnya atiisi mayiga bwabanga ddala bamuvumira bwereonaabaga nti bamuvuma bamuvuula n'abayita ye byabayagadde ddala olusozi lwa lubowa mumbuule nti abemengu basituse mulangana kibinge gyavudde ebbanga ayogera ku lubowa luliko bikomera baavuddeyo ne bagenda babuuza nsirise ah, kuba naye nyina ettaka eriri eno wansi baaligabana kati oli bwawuuza mbu tukoze kyokuzza mwabali mu diaspora musooke nange ndabe nti nyonyi zizzeemu okutambula muze muŋame mulangire otusisinkana mu kitundu bwe kitugende otwaga olusozi olwo ekiri obwo naye kati njagala ombuulire mwami gwe erinyalo gwani kamange nze ngezaako okutuusa ensonga zonna anti onoonya abawuliriza abo bave mu kuwandiika komenti buli omw ayina ekika buli omw asanidde okumanya obuvu n'ensonga zaabwe musituke so temulekera bano bemuwulira nammwe mujje muge nti aa ekimala kimala kubanga bano abasiza tebalina kyebagenda kutereeza kubanga lyemmaze nga jogera ku bintu ebyo ebbanga lyemaze nga njogera ku mbiri ebbanga lyemaze nga njogera ku lusozi olwo ne ku nsozi baali badde bavayoda singa babadde badala baganda era nga bagala okutegeera ebintu ebyo naye bo basirise ate nga abakulembera kati bakulaga bano bo si bakutereeza kati kiwadabyamale bwabanga agamba kubanga zigibuvuddeko nalabyesekidde akatambi ako bakandaga bali ku social media bannange njagala mbuge nti eggulu eryabaze kiwalabi male nga yagenza alabe ani esibi akayanja akamayinja tebanagendayo nze mukulu mayiga mayiga mwana okudde ku kyayogera ngaekyapa kiri mmanya ga kabaka tosobola teeka kyapa ekyo mmanya ga kabaka ettaka lina sigala nga lyabwa kabaka kitegeeza kabaka mutebi bwakeera enkya nakisa omukono omwana wabeera jjunju nebabeera omwana nga siyazzeko ku namulundu atwala kino ekizimbe kyemasengere kubanga ekyapa mwakiteeka mumanya ga kitaawe so si kyabwakabaka nti kino sibyalawo nga kyabwakabaka ako kanka mwanukule kyokka kino ekizimbe gweraze nti abaganda bawaza sente zaabwe nokola si mishingi hmm. kulweeggwanga lyabwe kulwebintu byabwe n'obwagazi bwabwe nge nasonda nze nno munnange kati bino ebintu naddeyo omusingi kyekiko nabagamba tekiwategeera gyolaga nga tomanyi gyova kati n'olwekyo oyo omwana okudde nammwe mwennyini abawuliriza nammwe abaganda abalangira n'abambejja bw'olabakaabirako musituke teyigoba gubamenge kanzu muzambale nga muzambala oba mwambadde mutya mugende nti bannange naffe twagala nsonga zaffe zino tuli bagaana mu buganda tuwagidde obuganda twagadde kabaka waffe naye waaki tuliwa okusaanawo tuti abasituka mujjamba nagira eddala ebifo ebyo nga byazimba agee nti awo omulaba wadde alina ogenda embuga ya namyalo buli abonaabona olwamazzi ku nyanja kyasinziira awo wana abanangira ani yazimbawo ebulubaale ettaka lyebulubaale bayina owamakomere aliryako ekitundu naye nga ekyapa kya buganda land board obuvo bwammwe kino kibale kigenderere bano basinze nobot yalumba olubiri tukiba nti obot alumbye muteesa pulezidenti mu lubiri naye bano batuliiridde munda nga bigenge nga muba basiruwaza babasiruwaza ne batuliira munda batusima batumalawo babalaga ekifaananyi kirala ekiro nga bakola birala kubanga nze bwonzijjako emboga zange bwonzijjako emberi zange bwonzijjako obuvu bwange ngaowekika olwo oba onsanyizawo kikyemansigaziza obuganda ttaka obuganda ennono etuula ku ttaka bwe liba teriwo obusigazizaaki mbagambye bano ofunda n'obote kino kankibagambye nze nze nkyogedde kubanga siyalimu aba generation yena abavubuka ntimu mwagamba omutesa ensobi yali yakufuula kabaka mutesa oba omulangira mutesa president baganda kyabamuli ku lusegero abamugamba akole ekintu ekyo nabagamba olwo sergent kamu nja kunyiiga kozi mwagana njogera omusa eh, ndowooza kankirekola omukutu gwo ah, sina kinta nabba buli ly'omusajja yalumba obote kireke namugamba bwe tutamuteesa notuzaako omwana ono bwati ne bwati aa ah, kireke mukama wange kati yebage nti mwobo temumunyiikira naye kino ekintu kyalimu abaganda bennyini abaali benoonyeza ebyabwe okuva ddala ku mulembe gwomulangira dawudi kyo naye bano batuliiridde munda n'okusinga oli eyalumba kubanga no babalaga kirala wano gwe nabawa ekizambi mutusobola kuŋŋama nti gweotula mu buganda kugasi ngaoli mp n'otuula minisita ng'oli muganda gwe n'okiirita n'otiisa nti kampala si kitundu kya buganda ng'akatundu akayitibwanga kampala woolengera omuzikiti gwa kampala mu kadde nabagamba nti kuvedera ku lubiri fire brigade ogundi shoprit paaka enkadde awo wona waabeerangawo nsiku z'abakyala abacwa era zezemu ku mayiro ebisatu muataano kabaka cozi yafuna nessuuna ezagwa mu kampala naye mbagamba nti omusajja jajjanga mwanga weyajja obunyolo mikayiri mukoloobuza bwe yaweze nti asatu mwanga yamugamba nti nkuwadde ekato wansi oyo omusajja atandika akatale kekutwawali akasaawaawo eyayekeza omwenda zatula manya goyo omusajja mikayiri mukoloobuza naye bukyanamengeseroza sente mukatale ako nga kagende mumengo akali etaka eriri manya ga mikayiri mukoloobuza omwana wa mukoloobuza natalalumbe tebafuna nolumbe tebalwabyanga nina omwana nakoma okuwula omumbejja nantala omwana wayo nga naka nemwanye waasula yeka bambi yafana okufa yali katwawo naye nga akatale mumengo ye kasoloozaamu sizawo mukaire bwe yatandikira okutunda ensimbi eŋŋanda n'amakanzu ng'agatunga era kabaka bwe yamala okuba nti atafunye obutaka ng'ettaka lyo omusajja lyatambula nga mpaka emabega wa lukuntana wano ku mirambi natandika okusumba banyolo banne nga abateekawo ensambi abo baita kati kinyolo kakati gono ngamba nti ogeera enkya oyo omwana wattu bannange mwenasonyiwa obaasa ebiseera ebimu nga twogenda nva mu mbeera naye nina obulumi okulaba nga mwemutunula namukuba engalo abakamera muziteekawo bannamuwuli nemusalayo mwekwogera ebyo abantu bamuwula nti naye nga temulungamiza bantu oli nayogera ekintu nemutakisengejja oli navayo oli nagamba oyo alumbi waliwo omukyalo oyo omukyalo oyo kamwana okuleka ekintu kimu alikikozesa omukyalo oli yagamba obwakabaka buli sitebo mukijjawo obwakabaka tebabulumba mumuswala nga mubyogera ku social media mubulya mu bantu abategeera obwakabaka tebabulumba kabaka yenna tebamulwanyisa mpozi nga tomanye kigambo bwakabaka gwe oba ogamba nti obwakabaka babulumba obwakabaka babulwanyisa oba olina obusobozi obununa olutembo olwo oba olina obusobozi obugenda ekyabakadde oba olina obusobozi obugenda kazi kabakasa okwekyengege eyitibwa kalegeya oba olina obusobozi obuno nempewo eyitibwa nyina e, owa nyina mwiru n'ogenda nonasebukummensereko nesasa kabumbuli oba olina obusobozi obulinnya ku nnamulonde wa ssekabaka mulonde ebulondo oba olina obusobozi obukola omukolo gwa nnaku ekiro enkeera mu kalasa mayanzi n'olinnya ku nnamulondo ewa ssekabaka mulonde ebulondo nolwokwotaliwo enaggalabi kati weba olina obusobozi obwo ba osobola okulumba obwakabaka katoli bwavayo n'ayogera ku mbiri z'abajjajjaabe nga gwe tufumitiriza tosengezeza mwerombi olina omwana okuliramu gwe n'ogamba awo webaagala okulumba be balwanyisa kabaka kabaka tebamulwanyisa n'abagambaekibantu bakikozesa nnyo butamanya bwabwe kubanga tamanyi amaanyi ga kabaka tamanyi bukulu bwa kabaka tamanyi kigambo bwa kabaka omulangira nakibinge omanyi lwaki nkireese hmm. ah, natandika okukyaza nga eimu yaffe yakusomesa abantu bikwatagana ku buganda naye abantu baze bampandikira mulumba obwakabaka mulwanisa kabaka mulwanisaani obwakabaka lwakire mubwesonyiwa kaso kati kwekireese nange kankiiseewo lwaki abantu balina mentality eyo abantu bangi togenda kibajjamu nenze hmm. magamba nyo balowooze hmm. abantu bangi nagamba nti amasomero gaggombe gakiwala bimale agaggombe esesi gombe buli muntu yenna ali amumasomero ga kiwalaemale oba ali ewa kiwalaemale asobola okgeba social media n'awandika ekyo ekintu bwe kityo ah. buli muntu yenna ah, nga famiry era wakika oba kulozi famiry oba akolagana nemayiga asobola okuwandika ekintu ekyo ah. naakola mubituwulya mubizimbe byabisomeonawulajuzaga nti ebijjudde ku newpaka wonna kati ekyo kyowe kati abo bano abalala abawuliriza komenti zaabo bebalina okubaanukula naye nze egambe teriyo omuntu alina busobozi bulumba bwa kabaka era singa obwakabaka bwali tebwakoma ku kabaka mwanga kabeere omulangira dawudi kyo teyali ewadde butwa kuba bakuzaawo lubereberi nga buyajja nga amaze okubunywa hmm. nyina amugamba toyingira mu nyumba nga tolina basajja bo era atuula ku lubalaza era singa obwakabaka bwali okumanyi gaobwakabaka kabeere gwomugamba nti obo tetiyali lumbye lubiri teriiyo kabaka nga ddala kabaka ngaolina lukenge kabaka lukenga olubere kwa lukenga atambulira kabaka yakenga buli kimu ne bakuwa obutwa nze nabeera nabaragaawo na, na muggo wenyini gwe njogera naye yeah. nga namesigi kikumu kumi nemu kikumi mu kumi nemu mm. ez'okwagala okunzita wandabanga n'omusirikale ah, sikulanko na muntu yenna katate osingana kasita nga teyesiga mundu mm, nosanga omunaddiini eyeyesiga mundu bekiri era kati tosobola okuŋŋamba nti ddala amaanyi ogalina nze najja nti onsabire empone nga nemundu ate gwe zezikuuma nze wendi era mmanyi nti abamu baali bandabyeko n'entambula zange nze kyesimanyi byebidongo naye nze nkubuulira siina musirikale n'omu naye nga mesigi nekikumi mu kkumi naye gweŋŋamba otya nti ate nyinimu nyini nsi kabaka bakuumisa amagye oŋŋamba otya nti abaana abayagana bambejja bakabaka babakuumisa amagye ongamba ntandi ku charles peter mayiga bwekiba nga abantu kabaka bamwagala nga namwe babaagala nnyo muweereza obuganda bulungi era basiima abantu amagye mugaagazaaki lwaki wasajja obeera n'amagye kati kyenkulaga omukulembeze omulungi tobeera nabakuuma kubanga abantu boweereza ne bokulembera babeera bakwagala nnyo ne bajajjaabo basinziira ku ebyo engeri gyobaweerezamu n'engeri gyobaagalamu negyokuuma ebintu byabe okukuuma teza kabaka talina kukumibwa na magye ate kuki nagamba nti omulongolubowa ijembe likulembera kabaka kati ate mu amagye gaki kati kabaka yinza okubeera mu nsi ye gwebazimbira ebitirirwa nemusimba obuli ate n'omukumisa amagye olwo babeera bamwagala abantu gwekiba nga namuweereza bulungi obwakabaka bwemwogerako ngaeri abantu babaagala amagye mugagazaki mutambule nga nakibingi nzigambe na watu ali fena ne wabira mukuru kakando message chikumu 10 ne mwezo kwa gado kunzita sidena ngana ku police sikera ngo kunta ningama no kungama nenda aja na wanu zenda ba olino yanti MP bamusindikida message ne batesa ne simanyizi zine moro kasimanyi bazika batya SFC ne bajibawa nida tobola baana bagamba nti mwabeeyita abanene nga mubba ettaka lyabaganda abeeyita abanene nga musanyawo embiri zaffe simwe banene nze munene asobola okwogera nabo nze munene alina ebiwandiiko nebigiriba myaka emeka kati obaweereza bulungi abantu bo ngaera bakuwagala naabo bagamba nti obakabaka buli sitebo nga kabaka mwamukumisa magye kati bano bawandika komenti ezo bano bannaabwe abajjamu abategeera n'abawuliriza bino ne babijjamu amakulu bebalina otuyamba nga babatuddiremu nesiina budde bwabo nabagamba teri omuntu atudde nenganyamiza mwanyi zange tosobola kunkubira si muno gamba nakibinga jayo mwanyi zenkuba egenda kutonya kubanga enamba era tebagiina enamba era tebagiina nawaleera bagirina nze tegannyamiza mwanyi zange ngaatudde emmanga awo kubanga nagamba ndi mukasolyako obusatu ate nazemuera okubanga kwe nendaga nti guno omusaayi kakati mwe gye mutudde bwe mubanga mulaba nti njogezesa busungu bwe mulabulanga nvudde mu mbeera nja kubeetondera naye nina obulumi oba mwe temunabufuna nga mukyawaana abantu bano nkiddamu omwundi gwa kusatu mukana akatambi oba kogenda okukola oba olwaleero bano abantu batuliira munda kino ekifaananyi batulaga kirala naye ngeri batulya bano abantu batusaanyaawo so mwetegereze muwulirize ate mugjemu waliwo ekibuzo kirala batukomaawo nayongerezaako olulala kamange tewali kubanga obusungu ntulira nanyinza okwogera byesandiyogera baleke tobayuzaayuza tobayuzayuza just webaze webaza bantu abantu n'okugamba abali mu diaspora batuyambeko uh, tulabike nga tuwandiika ebitabo abalina uh, kyonakyonakyona kye basobola okutuwa bakituwe tubeere nga tuggusa ensonga zaffe z'okuwandiika ebitabotetujja tetujja basaba ssente okuwandiika mm. Mm. nze mugee nti bafune laputopu wadde mm. kiba kyenetagisa olusirika ne ngamba kantuule gasobaye kuba ngambye n'abakulu b'ebika nti abaddu abazzukulu nawe omuzzukulu genda nga weetise hmm. era ogenda ne kasukaali abakulu b'ebika abazzukulu bano bannange temubasaba ssente mubalambikire mubaluŋŋamye bafune okumanya n'okutegeera okuviirira ku nnono y'ebika byabwe hmm. nangeri ki gye bayinza okwetaasaamu ebintu ebimu kyono kyebasaba naye era baga nti yeesi abakulu b'ebikawo nga bonga nti ogenda babuuza nga atalina kumanya kuno hmm. bajje laputopu zifunirwe twetaaga bbiri tuwandiike omuntu kuba kusiima kwe nevu nijia kubira angaba nudi ate mwleti chia haa nida uluwa mm-hmm. ganti ya kusinza kubie mpulide ate mwanga tu foundation niyo ya kunungamia na kuza webyo kuwanga mwanga tu foundation beba zukuruvamu kusawazo kutegide mbili zuko zahavi ilanga mm. ya shigini iba chafi buri mulimi ya nana uwori masaka nebubori chadondo nebubori silu nebubori mbusilo nebubori muremezi nebubori wabuli mulimi ya na tuwa agala mwanga tu foundation yagala buli muganda alini tuligenda ewa nagawonya omuzamire mu bulemeezi tulikwata ab'envuma nekiri wa mukasa hmm. tulikwata abakyala biddira emmamba abali abatakyagenda mu nsonga netugenda ewawanga natuddizawo emyezi gino nga bwe gyatambulanga gatonya sizoni zaffe nga bwe zabeeranga fetwagala buganda n'abaana baffe abazzukulu bagisange yebuganda gyetugamba nti yabaliddawo mukiseera kino nga tukyalina obusobozi twagala tutereeze ate abaana baffe ne bazzukulu baffe banyumire buganda yaabwe teri agenda kubeera namaanyi kuffe nga esizoni ezizeewo nga tulima nga tetukyaga gavumenti etuyambe ku ddagala tetukyasaba gavumenti tuyamba kubigimusa feka tuzeewo ettaka lya paal of africa nabatunamu abali mu simi diaspora hmm. abali gye muli yonna ekigambo kino lwaki ni eyaffe ensi gye mwavaamu okgenda mu nsi zaabo yeegitibwa paal of africa mu uganda yonna ekyo teri ajja kiwakanya abazungu babasinga okitegeera nti obutonzi bwonna butandika oba nabo batandise okudda hmm. abaliko entoro mu bika byabwe ne nabagamba ne wabera kwino wa mungereza yafukamira ku choto gumbula nasabu obuwangazi mm. um, abantu ntu abali mu part of africa tebatu bali langa myaka ambu temugenda kuwangala myaka china situa wangala nga jajjange mwangu ulubiriri yawangala myaka bibiri na sibi ngi myaka kikumi ana mu etaano jajjange mwangu yawangala myaka kinana mu gumu jeri yayitamu ne ntalo obole tesobola kuwangala myaka mingi ne mmanyi nti era kyasobola okuyimira mu bunyama ensine fene tumulaba bazzukulu be so temwetiririra mwogere muveeyo mukolerere okudda kwemyoyo gyammwe omumbejja nakajugo kiza mukwano nkwagala nga waveerinnyo webale kubeera bumu tukwaniriza omukyalo oli waliwo omukyalo oyo mukyala ki mukama wange omukyalo oyo omukyalo oyo nagambye bayenalubega noona omwana anaani ah. abo abantu abo Hmm. ajja beetaaga hmm. e, kale mwenna mwenna mbeebaza abawuliriza nomukaaamu sente naawe nkusaba hmm. mumbijja oyo omwami owaliwaambye aliwo amandabire omumbijjatoronto naawe nkusaba ofeeyo abantu abo basinkane oba bakunoonye abantu ba mirundi ngaesatu bo naye omaji genda okusimu genda babuulira kyakkola e, genda babuulira kyakkola kale ndowooza tubyebaza bonna hmm. omumbejja nakajugo mutumiddeko nnyo simwerabira omukyalo omulungi ennyo era mukwano gwange ennyo era omuntu wange ennyo debula nambuga namusi naye mutumidde manye awuliriza era awulirakati abaako nnyo oyo eh, teriyo kindowooza kibuzo ki hmm, teriyo naye kali akantu kanyumidde elo kaliwo kabaka talina tutambula n'abamagye hello n'abawulirizaabo benyininini bo bajjemu hmm. Hmm, bajjemu ekyokukola hmm. kati n'olwekyo mbadde nkyatumira abantu nti abalangala bambejja bona mu buganda batumiddeku nnyo abalangala bambejja ne basaava ne bannaava so mwenna tusaba tusituke bino tubanja byaffe abakulu b'ebika mukulu kayira ganjule nkutumiddeko nnyo musituke temutiira bajjajjammwe omukyala susan masende ewaffe nno namwama e- ebuwamu omukyala susan masende mundabire mm, namwama abekkobe nno muli bamanyi abekkobe era mwemwajja mutambuza n'ekintu sebukumensereko era abekkobe mwe bananyine mwe beekubaanyi tamu ennyumba eno twekube ya musambo guyitibwa bwekube bwekube gwa bakube ate gwokungwejibwa balugavi mwabekubanyi mweba namulondo yonna gyonna abekube mwensonga kale tulirambulula ensonga ezo namulondo eyo entebe buganda abekube bakola batya abekinyomo bakola batya tujja kulambika buli kimu hmm. ya kakati kyekyo mbadde nsaba abakasemba nti abantu mwenna abawuliriza mm. fe tetulwanagana siina budde mm. era sirina maanyi nze ndi munafu agalwanagana n'omukulu mm. uh, mayiga kyabisinga mumukireeta mm. naye nga gwobusungu mbulina nti alemeddwa okukuuma mukulu kiwalayo mali ye kasanya yatusanyizaawo mm. nti ye ofiisi yabugana ni bodi yagyefunza neebyobuwangwa nenono zombi nazitwala era nga zimuweereddwa enayonoone naye alibadde amugambako nga lindyabuwanga nannono ate naye ne bamugjayo kale oyo mukama ka yesi yesi jja kulekerawo kibagamba nibo balifuka enkwe ziriyo kyabannaabwe kwabasanyawo bagendete bano basanyawo nga bamanyi mm. kyebakola bakimanyi mazwala ne bwetubyogerako tebikuba mutima nti batereeze mm. naye nze mbakakasa teri kituno mu uganda yona kyebayita lubowa lubowa watali uganda taliiwo ndozenautaddamu kwogera ku nsonga zino nsaba abantu baffe kontakiti yo bagifune mm. nga bwe watandika ekintu kino wabakulembere hmm. tuwuliziganye tukwatagane tuwandiike ate nokulaba nti tubeera mu kisinde ekyomuomuzaŋŋanda hmm. era ekisinde ekyagala okuzza eŋŋoma y'obwakabaka hmm. kale mujje twekembe era mujje tubeere bumu era musituke tulabe nga tuzaawo ebyo batusibe batukuba ebiggo naye nga fe tuwo kyetulanya tukola kitu kirina kubanga nawulidde betegefu okutwala abantu mumakooti niyinza ekyo nkiragano bwenakeire ncanga nina okulya eh. nze nabagamba sitiisa ate seewaana ensibe egenda okuwulya musisi ngaenzolo ebanantwalayo mukama wange nze mbagambewo nti sitiisatiisa muntu hmm. ate era seegulumiza ate era seewaana ekyo nkyogedde ebbanga nane nga nkyajja ne ku tivi zammwe hmm. naye musisi bwabanga akeera enkya n'agamba anti mubagamba ne beefuula nti basinse hmm. oba beebase hmm. nkya pasuukusa kubanga ze omusaayi gwange mumanyi nti beba enewe banauganda za tebakyetaaga bigambo balina kulabako hmm. nze njagala bajje buli avaayo bamukwate bamusibe nga webataddewo era nga baga nti abantu abo tujja bavunaananga bavunaaneko naffe tusitule bye twasirikira edda naye bannayuganda abasirise temutunenyanga nze kyo nkibabuulira musisiba muzaala sese era akugamba nze sirina mpisa ate nkyakalira wagazindeka nnyonoonye mm. so balivaayo okulwanirira omusaayi gwabwe gwemubamu gwemuli bamutute mu kubonaabona tukyali mu buyinikere tunabagenda mu kubonaabona naye kino mbakakasa nti mukulu sekiddebeera mugu buli muntu yenna avaayo okwogera ku nsonga ezo nabo bajjajjabo tebali kutiiririra kuba oyimiridde n'oyogera ekyo kyolaba nti kikyo era nga ddala kikuli mumusayi nga kisaanawo kabaka yennyini kyali kigambo kye bweoba olwanirira ekintu ekikyo hmm. era nga ddala kikyo nga kikuli mumusaayi hmm. tosobola kireka naba kikutwalako naffe twogera ku ebyo ebyaffe munansonyiwa okweyongerayo n'ebyo ebigambo nga nasiibudde dda so teyeetantala simutiisatiisa naye teyeetantala hmm. wabula alungamye atereze ebyo byetwogerako njagala kiene kyagende mukulukaira gajule noonya omuntu ono ddala olubiri lwembuga zino zabeerangawa bwebabeera batundawo obwakabaka bulina sente badize abantu abo sente zaabwe hmm. ate ze embuga embiri nakiri nga esi yagenda ozituulamu bwe nzimba ennyumba yakirinda nga mbuuza nti aboolugave muliwa a ah. bwe nzimba ya mukasa abeeno muliwa a ah. abekube muliwa ebikaso si zaffe kale n'olwekyo mukama abakuumi era bawa omukisa bentumidde bandabire hmm. ne bensabye bakontakitinge bayite muggwe hmm. tuwandiike twakitumuwanga t foundation ekkiriza ja kuwandiika hmm. ne bannaffe abali ebweri bafune ku bitabo ebyo n'abazzukulu n'abaana babisomeko tutegeere obufo omukulu kayira gajula enkwagala nyo era nkutumidde naye mukwano situka ng'oli ku nsonga y'abeebika n'abakulu abonna abagwa mu kiti ekyo ah. mukama bakuumi amiina